Aqui em Santa Rosa tem o Museu da Xuxa. Tem o Cinema da Xuxa, Rainha dos Baixinhos. <laughs> Será que passa todos os filmes da Xuxa no cinema? <laughs> Hã? Olha ela ali. Oh. O filme é tão antigo quanto a foto dela ali, ó. <laughs> A Rainha dos Baixinhos. E aí, vamos ver os filmes da Xuxa? Vamos lá, neguinha? É hoje, hein? É hoje que o... Tadinho o Zé pequeno, não, né, hein?